un barri eh, creat mm, als anys, a finals dels, dels 80, vale? pues doncs per donar cabuda a molta mà d'obra de, provinent de fora, sobretot. Eh, bueno, de fet, és gestionat per Adixa i bueno, està ubicat aquí a Manresa, a, a una part més alteta de la ciutat. Eh, bueno, jo crec que és un barri molt eh, com, obrer, podríem dir, eh, molta gent de procedència del, del sud de, de la península, mm, un barri que, que està envellint mm, i amb moltes mancances i necessitats a, eh, en temes de serveis, infraestructures, a, eh, comerç i de més. Eh, queda una mica apartat del centre, una mica bastant apartat, i bueno, si bé des de la sessió de veïns, des de la seva creació, eh, no recordo l'any, si va ser el 80 i alguna cosa, eh, pues, s'ha anat treballant tota aquesta, aquesta manca de serveis i necessitats. El punt està gestionat per, per la FABIC, eh, en, bueno, en coordinació amb la sessió de veïns. De fet, el, el punt on està ubicat dins la sessió de veïns, que és la, bueno, com qui ens coordinem una miqueta a l'hora de tirar-ho endavant tot això. La idea és una mica, per un cantó, fer suport a, bueno, des de la meva, des, almenys ho faig jo des de, la meva voluntat de fer-ho, vaja, és donar una mica de suport a gestions més de, que tinguin a veure amb alguna informàtica i també pues, a proposar i col·laborar amb activitats que es facin des de l'associació de veïns. O sigui, pues, si, no sé, si fan la festa major doncs, buscar alguna activitat per incloure entre el punt, de, el punt òmnia que, tinc, que es pugui treballar algun aspecte així. O sigui, és, és el que, el que deia, no? O sigui, és buscar un, la part més social de, de la informàtica i aplicar-la a la, de, de la dinamització del barri. Bueno, la formació en principi és alfabetització, però la tenim muntada en diferents nivells. Bueno, és, bueno, abans fèiem això, doncs des de el eh, primer contacte amb un ordinador, amb gent que no ha tocat mai un ordinador, que, que és un, un curs que es fa així en menys hores, i llavors tenim una que és un nivell que és així més bàsic i un altre nivell una mica més avançat. Um, abans estava veient més des del punt de vista de, de què sé jo, de, del paquet office, coses així, però vaig detectar que la gent que venia tampoc mm, venia amb aquestes necessitats, sinó que el que necessitava era sí, un ús més social, més lúdic de, del que és l'ordinador. Per tant, ara estem veient més el que és la web 2.0 i coses així. Vale? Per altre cantó estem, estem programant el que, el que serà la feinateca, perquè aquí al barri hi ha un percentatge d'atur bastant important i bueno, la idea és, eh, estem coordinant-ho amb el PDC i l'Associació de Veïns per, bueno, per fer parts més tècniques d'informàtica a buscar feina per aquest cantó, però que no, no, el curs no només s'anirà per aquí, sinó bueno, també estem treballant amb l'Ajuntament de Manresa, veient si ens poden enviar algú per fer algunes algunes coses d'inserció laboral i bueno, coses així. I per l'altre cantó estem fent, eh, o estem començant a fer, <laughs> el que serà un, com un taller de, ofimàtica per, per membres de juntes d'entitats de, del barri. O sigui, no només per l'associació de veïns, sinó que puguin tenir cabuda altres entitats. També tenim, bueno, cedim un espai al, al centre obert del barri, que venen les, les educadores amb els nanos també fer servir els ordinadors, aprofitant per si han de fer algun deure relacionat amb, amb internet, que cada cop els hi posen més, en aquest sentit, i bueno, és un espai per ells, doncs, el centre obert. Sí, bueno, jo, clar, jo sóc una mica, una mica peix encara amb això, <laughs> aquest curs he tingut uns problemes per fer els grups, el que al final el criteri que vaig agafar va ser per molt per afinitats, o sigui, per gent que es conegués, que estigués bé a gust a, amb el grup, i més o menys per nivell, vale? més o menys el nivell que tinguessin. Uh, amb això, el primer dia, o sigui, en comptes de fer una, una programació estricta de, de, de, de fin, bueno, del setembre fins al desembre, cada dia ja programat, el primer dia de classe vam veure quines necessitats tenia la gent, què és el que volia aprendre i a partir d'aquí perquè bueno, o sigui, fer una mica més adaptat al que està buscant la gent, no? que després no es veguin aquí fent no sé què, que, que no els importa absolutament res, no els hi motiva gens, no? pues doncs era una mica canviar, girar-ho girar la truita, no? Fem el que vosaltres vulgueu fer. vine eh, al final del curso pasado, que no lo pude hacer entero, y lo que vamos de este curso. Bueno, un poco el manejo del ordenador porque no sabía nada de nada, ni vaya, ni entenderlo. Pero vaya, bien, ¿eh? No, creo que es más, más bien entretenido. Es cosa de fijarte, y leyendo y es bastante entretenido, pero vaya, me está costando, yo creo que bastante, porque no se me quedan mucho las cosas. Me hago apuntes y cosas, ¿no? Pero vaya, sí. Aprendí a meterme en internet, eh, hacer el programa de Picasa para hablar lado de las fotos, la música, a chatear un poquito, un poquito de todo, a bajarme información para mi faena, por aprender un poco porque yo trabajaba y claro, me hacía falta para bajarme, digamos, talleres y cosas que tengo que hacer y tenía bastante información de que lo podía sacar ahí, por eso me apunté. Al principio me costó un poco hacer, digamos, las carpetas, Pero bueno, luego poco a poco vamos superándolo. Aunque tenemos buen profesor, pues lo vamos superando. Tenemos a Larán, que eso es un crack, y lo vamos superando. Mm, jo la, bueno, la valoro superpositivament perquè no, si, bueno, no m'ho estic prenent com, com profe que va donar una classe i, i listo, no? Si yo jo como veig com algo superrecíproc com, com molt co coeducatiu, no? O sigui, jo tant aprenc de, de la gent que, que ve aquí com la gent que aprèn alguna de mi, no? O sigui, és, al final el que fem és compartir compartir coneixements que tenim. O sigui, potser jo tinc més coneixements d'informàtica, però no sé, aquestes dones tenen un altre tipus de coneixement superimportant. No? O sigui, des una dona que treballa amb avis i t'explica les seves aventurilles, que de tot això extreus tu informació... Bé, que és aquesta bidireccionalitat de la informació, no? de, de la comunicació, que crec que és superpositiu. Menys, més a nivell personal, no? O sigui, i trencar una mica amb l'esquema aquest de profe-alumne no? I, i el muro aquell invisible que ens separa. No?